hello and welcome friends negative slicing की बात एक बार फिर से करने वाले हैं तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग ठीक है पाइथन के अंदर नेगेटिव स्लाइसिंग मैंने आपको पहले भी बताया है आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे नेगेटिव स्लाइसिंग ठीक है तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर तो नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए एक एग्जाम्पल पहले मैं ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग में बना लेता हूँ तो ए इज इक्वल टू या एस इज इक्वल टू कोई भी एक वेरिएबल का नाम हम ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ ठीक है तो ये मैंने अपना नाम लिखा हुआ है ठीक है और यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूँ ये लिख दिया और यहाँ पे गैप भी दे देता हूँ नो प्रॉब्लम ठीक है तो ये दे दिया हमने और ये डबलेटेड कोर्स या सिंगलेटेड कोर्स के अंदर आप लिख सकते हैं और यहाँ पर अब क्या करना है यहाँ पर प्रिंट करवाना है इतना होगा हमें प्रिंट ठीक है क्योंकि अच्छा, एस के अंदर वो स्ट्रिंग स्टोर है तो यहाँ पे एस दे देंगे ध्यान रखिएगा कैपिटल और स्मॉल बिल्कुल आपको ध्यान देना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूं minus six colon minus two अब देखिए यहां पर आपको पिछले जो मैंने बताया है उसके आधार पर ये बताना है कि यहां पर क्या आएगा क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां पे क्या आएगा आप अगर जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फिलहाल मैं बता देता हूं आपको कि यहां पर आंसर क्या आने वाला है नेगेटिव स्लाइसिंग स्टार्ट होती है माइनस वन से तो ये देखिए ये माइनस वन ये minus two minus three minus four minus five और ये होगा माइनस सिक्स ठीक है अब माइनस टू का मतलब हो जाएगा ये आई और आर आई और आर हट जाएगा और आपका रिजल्ट देखिए यहाँ पर क्या आता है इसको मैंने सेव ऑलरेडी किया हुआ है तो जहां पर देख सकते हैं तो ये देख लीजिए यहाँ पर आई और आर हट गया है और टी आई डब्ल्यू ए तक ये प्रिंट करके हमें दे रहा है कुछ इस तरीके से होती है नेगेटिव स्लाइसिंग ठीक है देखिए यहाँ पर अगर मैं माइनस थ्री कर देता हूँ माइनस थ्री करने का क्या रिजल्ट आएगा तो माइनस थ्री का मतलब हो जाएगा कि ये तीन नंबर हट जाएंगे खाली टी आई डब्ल्यू तक ये प्रिंट करके हमें देगा तो चलिए एक बार रन करवा लेते हैं देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है देखिए टी आई डब्ल्यू तक ही ये प्रिंट करके हमें दे रहा है क्लियर है ना उम्मीद करता हूं बात एकदम क्लियर होगी ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें thank you for watching this video